Agora vou-vos mostrar como é que se estaciona a bicicleta na Holanda por uma questão de otimização de espaço. Estamos aqui no parque de estacionamento de bicicletas de Delft. Tem milhares de lugares de estacionamento para bicicleta e zero bola lugares de estacionamento automóvel. E para otimizar o espaço, o sistema nosso PCC roda agora braço, sol, está Agora, agarra-se. Não pega a vermelha, subiu e vai lá para dentro. Não custa nada, tem hidráulicos para aguentar o peso da bicicleta ao levantar. E eu não fiz, mas deve-se prender a bicicleta antes de levantar, porque agora já não chego ao cadeado para, obviamente, para não esquecer, tem a numeração, o número do lugar. E agora imaginem o que não seria se por cada lugar, por cada bicicletazinha destas, tivesse um carro. Imaginemos o espaço que não seria necessário. E agora para tirar, puxa-se a pega vermelha, tem um hidráulico, isso não custa muito, deu fim. E agora guardamos como podem ver, o hidráulico está com o peso da bicicleta. E agora, levemente, agarrarmos a bicicleta da zona do quadro, travar, travar, travar. E saiu, não custa nada. E reparem, volta a fazer o apelo, multipliquem cada bicicleta por 10 metros quadrados, 12 metros quadrados, que é o espaço. E agora imaginam o Centro Comercial Colombo e o Parque de Estacionamento do Centro Comercial Colombo dá exatamente para o mesmo número de pessoas, se calhar, do que todas estas bicicletas. E digo, esta estação tem bola, bola, lugares de estacionamento automóvel. Aqui em Delft, na Holanda.